وقتی رپرها پشماشون میریزه چجوری یه بابایی هست یه سری راز درباره اون رپرها میدونه که خودشون هم شاید یادشون رفته باشه سلام گایز حالتون چطوره تا حالفم خوش اومدید به یه ویدیو دیگه یه ویدیوی یه کوچولو خاص چجوری خاصه یه بنده خدای هست به اسم ناروارد اگه اشتباه نخونم دقیق اسمش رو نمیدونم این گزارشگره یه حالت گزارشگر مصاحبه است میره پیش رپرای خیلی معروف و یه سری حرفایی رو بهشون میزنه که رپرا پشماشون میریزه حالا اون حرفا چیه؟ مثلا میتونه یه راز باشه یا یه خاطره از بچگیاش باشه که اصلا شاید اون رپره فراموش کرده باشه اون خاطره رو و خب این حرفا رو به رپره میزنه و طرف قشنگ پشماش میریزه تعجب میکنه امیدوارم از ویدیو خوشتون بیاد خیلی سریع بریم سراغ ویدیو خب بریم سراغ ویدیو ببینیم که چی میگه به این رپرا که اینا انقدر تعجب میکنن خب نفر اول نمیشناسمش حقیقتا دوست ندارم حدس بزنم یه وقت اشتباه بگم در نتیجه فقط گوش میدیم Is your mom half Canadian? Yeah, her. What the fuck? داره میگه که داره ازش میپرسه که ببینم مامانت یه رگش کاناداییه و طرف نگاه کن قشنگ تعجب کرد How you know this shit? Yeah, my mom's mixed. Yo, shit. میگه مامانم دو کجا میدونی؟ You with the you with the feds, nigga? <laughs> داره ازش میپرسه میگه ببینم تو از فدرال اومدی چیزی یعنی پلیسی چیزی هستی <laughs> طرف تعجب کرده قشنگ motherfucking chain <laughs> chain سپراکی ایشون and I was thinking Mr. Ferg chains you make the chains oh that's did he know that that was so long ago اینم میگه میگه تو کجا میاد برگشت به سفری گفت که میگه که تو قبلا چین درست میکردی زنجیر و اینا درست میکردی حالت جولری و اینا راکی برگشتی میگه تو از کجا میدونی اصلا مال خیلی وقت پیشه اینا رو از کجا میدونی <laughs> Yeah I used to make chains I used to make jewelry <laughs> And I guess I was curious قبلا زنجیر درست میکردم و این چیزا ASAP What is the importance of the black ink gallery Um wow <laughs> برگشت ازش پرسید که میگه به نظرت بلک اینک گالری چه اهمیتی داره بلک اینک گالری حتما یه گالری خاصیه که فقط خود طرف میدونه دیگه ایزاب را که خودش میدونه و الان قشنگ طرف تعجب کرد. How the fuck do you know about the Black Ink Gallery? Okay, Black Ink Gallery is a tattoo shop in Harlem where we all used میگه تتو شاپه میگه یه مکان تتو میزنن توی هارلم. To just hang out at 113. میگه ما قبلا همه اونجا میرفتیم. طرف کجا میدونی اصلا خیلی تعجب کردم هر کی باشه تعجب میکنه خب GMP استودیو بلک یانگستا بلک یانگستا نفر بعدی ماست قربانی بعدی GMP Studio that my dog Sean B فاک یو نو جی ام GMP <laughs> استودیو یه استودیو بوده که مثل اینکه قبلا میرفت رکورد میکرد و اینا الان بهش گفته طرف خیلی تعجب کرده هاو Hold on, سر فشارش How? How you, I'm saying, how, like, that, talk to me, bro. You the police? Is you the LBI? CIA? What's you is? FBI یه چیزی هستی از کجا میدونی اینا رو؟ You are black youngster. We have to know. Ah, داره میگه تو بلک یانگستایی هر کسی که ازش میپرسه میگه این اطلاعات کجا داری برمیگرده میگه تو فلانی هستی خیلی معروفی ما باید بدونیم اینا رو دیگه قاعدتا اینجوری میپیشونه طرفو نفر بعدی دا بیبی دا بیبی ببینیم این چی میگه به Your uncle is amazing. Who? Your uncle. How you know? داره میگه عمود خیلی آدم والیه میگه کی میگه عمود You are that baby. We میگه از کجا میدونی میگه خب تو دا بیبی دیگه قاعدتا باید بدونیم دیگه خیلی مشهور have to know. Right, right. Yeah, shout out to Rick. Is this where it all started, right here, with the rump shaker? Frail, is this where طرف قشنگ پوکر شد چوک شد اصلا ساکت و ساکت فارل Rick ویلیامز started? Pharrell Williams, the rump shaker. رامپ شیکر حقیقتا نمیدونم اینا چیه یه سری رازه که فقط خودشون میدونن در نتیجه Yeah. فقط باید ریاکشن رپرها رو ببینید طرف پوکر شده This is this is this is one of the most impressive interviews I've ever experienced in my life. یه interview بوده یه مصاحبه بوده که این طرف خیلی واسش مثل اینکه مهم بوده یکی از خفن ترین تجربه هم بوده و الان بهش نشون داده طرف پراش ریخته Seriously Oh well thank you so much it's great to be able to talk to you guys This is this is insane man داره دیوونه است خیلی دیوونه است You a guy called Ken Kendrick Lamar Kendrick Lamar ببینیم چی میگه بهش This is چی گفت؟ this is insane, man. Do you know a guy called Canon? آها اسم یه بنده خدایی رو گفت به اسم کنن مثل اینکه حالا یکی از رفیقاشو ببینیم چی میگه میگه کسی رو به اسم کنن میشناسی Day. You heard that? That's Please explain. yeah, that's crazy. This dude said Crazy. cannon. Wow. That's crazy. Cannon. That's one of the dudes I خیلی ریاکشناشون خداست خیلی خوبه ریاکشناش started rapping with. میگه اون, اون اه، کسیه که اه، رپ, رپ خوندن رو باش شروع کرد My dude Antonio. Yeah. Wow, that's eighth grade. واو That's seventh grade. What about Louisiana کلاس chicken? هفتم بودم. میگه لویزیانا <laughs> چیکن <laughs> اسم یه فست فودی چیزی بود That's the yeah, Louisiana chicken. That's the neighborhood. Yeah. That's my آه نیبرود میگه میگه محله قدیمش my- that's my favorite. Yeah. And there's like bulletproof glass? Yeah. Yeah. What do you order there? I ordered میگه اونجا چی سفارش میدادی همون فست فود بوده مثل میگه چی سفارش the number three. It's a three piece with the fries and the lemonade. And Kendrick Lamar, there's also Tams and Rite Aid too. The Rite Aid. Definitely grew up in Towns and right. This dude right here is really doing his research though. This is میگه میگه قشنگ رفته تحقیق کرده دربارم این خیلی چیزا میدونه <laughs> this is crazy. Yeah, Tams and Rite Aid. I get the chili cheese fries. And what about at the Rite Aid? Rite Aid, I just get a bunch of milk for my little brothers and stuff like that. آه، For من you. دیدم میگه یه مکانی بوده که واسه داداشش اه، شیر میگرفته Little نفر بعدی لیل اوزی لیل اوزی لیل اوزی رو ببینیم Uzi, a Rob Zombie poster. خب یه پوستر بهش داد I really like this movie, but why'd you pull this out? I know this from last time. You از know این this, so فیلم خوشم everybody know میاد، this. اینا. But how you know چیز this? خاصی نداره. آها میگن کجا میدونی Well, you a little Uzi Vert. We have to know it. لیلوزی دیگه قاعدتا باید بدونیم I'm glad I'm a good guy, because if I was under investigation for something, I'd be scared right now. خدا خودم میدونم آدم خوبیم خلافی چیزی نکردم اگه غیر از این بود الان نگران میشم چون فکر میکردم که زیر تحقیقات پلیس هم قشنگ یارو پوکر شده تعجب How you know that? They don't even know that. I don't even talk to them about that. دربارش با صحبت نکردم از کجا میدونی؟ گارسیا اسم یه نفر رو گفت میگه گانز گارسیا وای آجی قیافه رو یا این نو تو مچ برگشت رفیقش میگه ببین خیلی زیاد میدونه حواست بهش باشه I can't do this What Kyle do? Kyle <laughs> McNutt بله پست مالون ببین پست پست مالون البته زمانی که تتوی صورتش خیلی نشده بود الان دیگه همه چش تتو شده قشنگ Kyle McNutt Jason. کایل مکنات Probst. Jason جیسون Probst. پروبس یه چند تا اسم رفیقای قدیمیش حتما داره میگه I love Jason. Brendan Clevenger. Oh, Brendan Clevenger. How do you know all these people? ببینی اینا رو از کجا میشناسی Rusty Rusty. Hart. Hart. You are Post Malone. We have to know these people. Incredible. How do you know these دارم اون دیالوگ همیشگیش پست مالونی دیگه باید بدونیم guys? Machine Gun Kelly. I want to. خب مشینگان کلی رستین پیس خدا بیامرزتت طرف سبک عوض کرد اومد یه نفر رو نردبون قرار بده مجبور شد سبک عوض کنه کلا به کل رپ رو گذاشت کنار خب ببینیم به ماشینگان کلی Give you a gift to welcome you to Austin, Texas. Okay. میگه میخوام بهت یه هدیه بدم واسه اینکه خوش آمدگویی باشه به تگزاس رفته تگزاس میگه میخوام بهت یه هدیه بدم Here we have right here an autographed to you anti-flag vinyl record. Oh shit! یه رکورد از اه، آنتی فلگ مثل اینکه اسمشه No, is this for real? Yes, to Machine Gun Kelly. Autograph. طرف بود قیافه رو. <laughs> Man, you have. Oh my god. How did you even know? Wait, I never even said that I like. I never even pub. از کجا میگم اصلا توی پابلیک توی جمع به کسی نگفته بودم که از این خوشم میاد تو از کجا میدونی اصلا publicly stated you're machine gun kelly people know god and quote your dad Tory Lanez destiny of a black race wow that's yo this is blowing minds right now this is crazy like blowing minds like that's a book um my dad wrote like in the 90s او اسم یه کتاب رو گفت که بابای طرف توی دهه 90 نوشته بوده اونو آجی از کجا میدونی اینا رو آخه تو In Kenya now? Yeah, he just moved to Kenya <laughs> تازه داره میگه دقیقا وقتی که رفت به فلانجا این کتاب نوشت داره میگه آره آجی This is amazing Ugly God, quote Fat dad, young Pussy baker Hermit Crab Wait, hold up اسم رفیقش رو میگه بعد طرف داره مثلا فامیلش رو میگه یکی یکی میگه و یو یادش میاد میگه تو اینا از کجا میشناسی هستن خیلی بد یانگ پوسی بیکر اسم رو میگه هرمت کرپ وای هولد اپ هاو یو نو دات یانگ هرمت کرپ هاو یو نو اباوت دات ما رپت I was young hermit crab for a week. Aha, it's <laughs> چیز بوده اسم رپریش قبل از اینکه این بشه این بوده میگه قشنگ واسه یه هفته من این اسمو انتخاب کرده بودم تو از کجا میدونی know یه هفته wow you remember that did you have a teacher called miss Travis اسکات ببینیم تراویس اسکات ریاکشنش چجوریه چی گفت remember that Did you have a I was teacher at called home. Mrs. Here? میسیز ریر اسم یکی از معلماشو گفت Whoa, my Spanish <laughs> teacher. یه معلم اسپانیایی زبان اسپانیایی Is it from high school? Yeah, <laughs> she had the big titties. این طرف خودش یادش نبود <laughs> Yeah, is that her? That's what I was curious about. Yeah, yeah. No, I remember she was my Spanish teacher. Um, she had the big tits. I remember. Yeah. <laughs> چجوری هم یادش بوده این یکی رو فکر کنم ترجمه نکنم بهتر باشه چجوری یادش بوده Yeah, and she was actually Spanish. I wonder where the fuck she's at. <laughs> That's fucking crazy. How the fuck you know that, bro? از <laughs> کجا میدونی You're Travis Scott. We have to know. بیا دوباره میگم یه تراویس اسکات دیگه قاعدتا باید بد- بدونیم اینا رو Don. لیل یچی لیل یچی ببینیم چی میگه. What rap group was he in? I don't know, but I know exactly what you're talking about. I don't know. I don't. I don't remember, but I know what you're talking about. داره میگه نمیدونم یا یادم نیست ولی میدونم درباره چی داری حرف میزنی I don't remember. And he showed his trunk? bro, how the fuck do you know that? یه سری خاطره رو میگه که قشنگ تو ذهنشون مونده اونم پشماشون میریزه قشنگ Bruh. You love malls. <clears throat> Uh, not really. Like garden malls in Florida. Garden malls. Ah, shit. یه اسم بهش گفتم. به موهاش دونه تسبیح بس کرده آخه چرا ازش Do you like cheesecake at all? فیوچر فیوچر هم ببینیم تایم ویدیو دیگه داره زیاد میشه فکر کنم فیوچر آخرین نفر باشه دیگه آره فکر کنم کافی باشه اوه یادم رفت بگم اولین باره دارم از روی یوتیوب ویدیو react میکنم امیدوارم کپی رایت نخورم واقعا جدی میگم خیلی نگرانشم اوکی بریم فیوچر I love cheesecake میگه از cheesecake. خوش cheesecake at night time real late at night cheesecake could do man top it up before you go to sleep میگه همیشه میگه قبل خواب موقع بیداری همیشه چیز کیک میخوام What flavor of cheesecake do you like, Future? میگه Is the- کدوم مزه شو دوست داری کدوم Regular مزه one? چیز کیک Original? میگه اون What معمولی does that شو taste دوست like? دارم. Just full on cheese? Ah, it tastes like اون cheesecake. مزهش چجوریه میگه مزهش یه چیز کیک دیگه. <laughs> Sensational. <laughs> That's the word you're looking for. Exactly. یه مزه یه, کلمه مزه خاص گفت بقیه یه دنبال همین بوده دیگه نه تو دیگه <laughs> یه دقیقا دنبال همین کلمه میگشتی <laughs> یه سنسیشن گایز اینم از ویدیوی امشب شاید هم امروز مشخص نیست اینم از ویدیوی همون موقعی که شما دارین ویدیو رو نگاه میکنید رفتیم یه سری سپرایز کردن رپرا رو دیدیم خب، شکه شده بودم قشنگ به نظرم ویدیو خوبی بود امیدوارم خوشتون اومده باشه حتما حتما اگه خوشتون اومده like کنید کانال رو subscribe کنید و بغلش هم بزنید که اگه خدای نکرده ویدیوی جدیدی آپلود کردم خبردار بشید و همین دیگه مرسی از اینکه تا اینجا ویدیو همراهمون بودید تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار